келдіңіз саламатсыз алматышылық эмне издеп атасыз мага эме берип койсоңор кыргызча орусча сөздүк а мынакей лы лыны тандап таппай атасыз ба а лы лы мынакей лы мынакей лаборатория ломбард, лохушка. Лохушка ушындай сөз бе? Не ол Азыр мен бір лохушка дедім.